Так, друзі, такий дуже цікавий момент. Ми зараз з Владиславом, з паном Владиславом е, у Львівській майстерні шоколаду, як ви бачите, в самому серці Донецька. А Ви кажете, що таке неможливо. Ось дивіться, Львівська майстерня шоколаду, ось меню їхнє. Ну, ось сама. Вивізку з них, що наружу. вона є? Ви, да, вивіска є. І бачите, ніхто нічого не забороняє. Пан Владислав мені тільки що розказав, що нормально люди з жовто-блакитними стрічками ходять і ніхто нічого не забороняє. Ось так от. Так, ми зараз у львівській майстерні шоколаду, і зараз ми спитаємо з дівчат, як ви їм тут працюється в Донецьку. Дівчата, скажіть, будь ласка, як працюється львівський... Ну давайте, давайте, я до вас ближче. Скажіть, як працюється вам львівський взагалі майстерні шоколаду в Донецьку. Вибачте, ну ми даємо коментарів. Ну просто свою думку скажіть. Я приїхав з Вінниці спеціально для того, щоб з людьми поспілкуватися. Я бачу багато народу, все одно до вас ходять сюди. Ми, ми не даємо коментарів. бачите. Добре, дякую вам за те, що ви в принципі є, за те, що розмовляєте українською і хай вам щастить. Будь